you YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Terima kasih sekali lagi bersama kami di channel Blaster Mania. Alright, so hari ini kita ada unboxing yang uh, agak istimewa. Dah lama juga tak buat model yang ini. So kali ini model ni memang well built lah. Memang cantik. Dia punya finishing semua memang cun. So apa model yang saya masukkan adalah uh, sniper jenis blaster lah Jom kita lihat ya Alright ha, Ni dia, gam je. Panjang ha, Model daripada J-Ink Yang memang sebelum ini popular dengan dia punya AWM Dan sekarang apa yang ada kat sini adalah Remington MSR Okay, memang popular lah kalau anda kenal, kenal lah Kalau anda tak kenal, memang tak kenal Alright, jom kita lihat apa yang ada di dalam kotak yang ni. Ha, nampak tak? Itulah MSR Remington eh. So, kotak dia ni memang cacat sikit lah. Sebab ni sepatutnya di glue. So, dia punya glue tak cukup kuat lah ni. China punya glue tak cukup kuat lah. <laughs> so, kotak dia penutup ni memang fail lah. Kebanyakan dia memang macam tu. Tapi tak apa sebab kita bukan nak... Uh, memperkenalkan kotak dia Kita nak perkenalkan MSR dia kan Ha, jeng jeng jeng Inilah MSR nya Cantik kan Alright kita keluarkan apa yang ada Lepas tu kita cerita lebih lanjut Mula-mula tak lain tak bukan Dia ada bagi cermin mata keselamatan Ini yang penting kena pakai sentiasa ya Dalam permainan ataupun di kawasan permainan Lepas tu dia ada bagi satu spring Ini spring um, lebih tebal lah sikit kenapa nanti saya cerita dia bagi spring satu lagi alright ada muzzle, muzzle head lepas tu dia ada bagi inner barrel dan outer barrel yang satu lagi yang ini dia warna uh, inner dia warna warna apa silver kan dia panggil ha, warna silver yang ini adalah inner yang lebih panjang daripada yang sudah dipasang kat sini artinya ada dua dua barrel yang anda akan dapat yang memang dah siap pasang tu dia pendek sikit yang ini spray punya extra punya dia lebih panjang orang dalam 3 inci lah that's why kalau anda menggunakan barrel yang lebih panjang anda boleh gantikan dengan spring yang lebih kuat untuk mendapatkan FPS yang lebih tinggi ha, ini apa yang anda suka ni semua nak FPS tinggi-tinggi kan ha, tukar spring alright sekarang kita keluarkan hero kita pada hari ini keluarkan dia punya span dulu dia memang full protected lah dengan dia punya span ha, span-span dia alright sebelum itu ha, dia ada bagi charger Aik, bukankah ini adalah manual jenis sniper kan manual kenapa ada charger apa benda yang baterinya alright so kali ini kalau uh, J-Ink AWM mag lah ya, magazine dia anda kena masukkan dua bateri triple A. Kali ni tak payah, dia ada bagi rechargeable battery. Ha, inilah charger untuk rechargeable battery yang tersebut ya. Alright, jeng jeng jeng. Kita tengok kita punya hero hari ni. Oh yo, so dia memang dah dilipat lah. Okay, dia dah dilipat siap-siap. Ha, ha, ha. So, nampak tak? Uh, Remington. Perasaan di tangan, satu perkataan saja. Berat. <laughs> Tengok dia punya finishing Tengok dia punya quality uh, Memang ha, Yang ini dia punya inner barrel warna merah Yang tadi tu warna silver kan ha, Ini dia pendek sikit Kalau anda masukkan yang yang ini extra punya Dia lebih panjang lah Dia sampai kat sini Alright, kita tukar angle untuk lihat dengan lebih lanjut Dengan lebih jelas Okay, so inilah dia Remington MSR daripada J-Ink So dia memang cukup panjang lah Dan memang tak habis Walaupun sebelum saya membuka bat dia ya Alright, so spring ini memang spring extra Kalau anda masukkan sekarang pun boleh untuk barrel yang lebih pendek Ataupun anda tukarlah barrel panjang baru gunakan ni pun boleh untuk meningkatkan FPS dia Alright, material ni memang daripada nylon Yang inner ni daripada aluminium ataupun alloy lah So dua ni kita letak tepi ya Alright, kalau kita lihat sekarang uh, muzzle saya dah masukkan cuma slot in saja. Ini adalah barrel yang sudah disiap pasang iaitu barrel yang lebih pendek. Kalau gunakan yang lebih panjang tu dia akan sampai ke sini lah. Orang lebih panjang 3 inci. So keseluruhan build dia daripada nylon ini memang sturdy lah, keras. Ha, tengok dia banyak lubang-lubang macam ni. Ha, cantik. Ni memang nylon lah, full nylon. Uh, finishing dia memang kemas, memang kemas. Ni dia real, dan dia memang tak bagi bipod, dia tak bagi scope lah. Anda kena beli sendiri benda tu. Alright. Ha, kalau nak tengok di sini ada perkataan Remington memang cantik. Dan ini adalah dalam keadaan yang sudah dilipatkan lah. Dia punya trigger ni daripada besi, ni pun daripada besi. Ha, dia punya grip ni, dia macam ada rubber lah, rubber. Memang rubber. Perasan di tangan walaupun agak uh, sedap, hatinya dia lembut kan. Tetapi dia macam melekit-lekit sikit lah. Itu yang saya tak berapa minat tapi apapun memang consider selesa lah. Ha, nampak? Dia ada number. Ada series number boleh nampak tak? Ha, macam ni. Ada series number. Ini adalah model yang ke berapa lah, unit yang ke berapa dengan logo J-Ink yang tu. Okay. So kita tengok sebelah sini. Kalau sebelah sini dia ada ini, ini adalah Mac release button, uh, eh, bukan Mac. Ini adalah butt release button. Kalau anda tekan, anda boleh releasekan butt yang ni. Ha, tekan. Okey. Ha, dia boleh buka macam ni. Nampak tak? So, kalau anda nak tutupkan dia ni, nampak dia ada satu ni. Tolakkan yang ni ke belakang. Tolak ke sebelah sana. Eh. Untuk lipatkan dia balik. Ha, macam tu. So dia memang boleh adjust Yang ni untuk kedudukan atas ini Untuk selaraskan bahagian pipi anda Pipi Ini pula untuk panjangkan dia punya ni lah Dia punya bat ni Dan bahagian belakang ni pun dia ada lagi perkataan Remington Nampak detail dia memang cukup lah Banyak Ok put dia di sini manual Anda tarik lah charge ke belakang Boleh tembak dan di sini ada safety ha, Safety dia di sini Tolak ke belakang kalau dah tarik dia tolak ke belakang tak boleh tembak lah tu alright so selepas yang ni pasal mag dia pula Mac release button kat sini tekan yang ni untuk keluarkan Mac. Okey, keluarkan Mac dia so kali ini Mac dia yang kalau sebelum ni J-Ink punya AWM dia punya Mac. anda kena masukkan dua battery uh, AAA Kali ni dia memang ada bateri kecil satu yang rechargeable punya. That's why ada uh, charger tadi. Ha, bateri kecil. Nampak tak? Bateri kecil. So kita masukkan bateri ni siap-siap. Okay. Masukkan balik. Alright, dan kalau anda dengar time kita tekan yang ni dia akan berbunyi lah. Ha, dengar tak? uh, masukkan gel bowl di bahagian sini dan dia punya gel bowl akan keluar mengikut sini masuk kepada tube T-piece dan dia akan tembak dan ada perubahan sikit lah pembaikan perubahan daripada segi mag ni kalau uh, J-Ink punya AWM dia tekan macam ni kan kalau anda tak lilis selagi anda tak lilis selagi tu gel bowl dia akan keluar dia punya motor asyik jalan je kalau yang ni anda tekan sekali walaupun anda hold dia lama-lama kan dia cuma keluar dalam 2 saat kot 1 ke 2 saat dengar ha, walaupun anda tekan sekarang ha, dia cuma motor tu berputar sekali saja ha, nampak tak kalau JE anda tekan tanpa lepas dia punya uh, motor tu berjalan tanpa henti jailbo asyik tolak ke depan lah dan dia akan sangkut kat dalam ni alright itulah penambahan uh, penambah baikkan dia pada model MSR kali ini Alright, jom kita timbang sikit dia punya berat dan kita ukur dia punya kepanjangan. Perasaan di tangan memang berat lah. Sama juga dengan AWM sebelum ini. Tapi saya rasa ni lagi berat lah sedikit. Saya lipatkan dia punya bat dulu sebab panjang sangat. Sekarang kosong lah. Kita lihat berapa kilo. Okey. 2.5 lah 2.5 kilo consider berat lah ni ok dan jumlah kepanjangan dia sebelum buka dia berapa panjang kita ukur lah nampak tak alright kalau sebelum buka dia punya bat dapat dalam 88 cm daripada muzzle sampai ke sini lah 88 cm sebelum anda membuka bat dia selepas anda buka bat dia pula berapa jom kita lihat Sekejap. panjang lah ini dah macam size one to one lah ni kalau anda dah extendkan bat dia 112 112 cm dan sebelum anda keluarkan extension yang ni lah kalau keluarkan lagi dia lagi lah panjang alright so kita akan pergi kepada close up selepas close up kita pergi kepada FPS testing pula Okey, untuk test FPS kita memang menggunakan gelbow ah. Gelbow 7 ke 8 mm dan di sini kita menggunakan meteor lah, Meteo Miyuki gelbow yang paling bagus lah antara banyak-banyak Miyuki yang ada di pasaran yang dibawakan khas oleh Plastermania ya, kami sendiri. Eh, Mr. Ace. Alright, Mr. Ace dah ready. So, kita sedia. So, setiap kali sebelum tembak memang anda kena tariklah dia punya bolt ni dulu. Okey, kena test dulu keluar tak. Alright, jom kita mulakan. Disebabkan dia sangat panjang, so memang susahlah juga nak nak test lah. 3 375. Ah. Tak ada bateri pula. Okey, sekali lagi disebabkan Mr. Chrono dah KO, dah tukar bateri, kita mulakan balik. Sekarang kosong ah. 114. Ini pecah ya. Beli satu stand lah juga untuk Mr. Chrono ni. Susah lah nak nak nak test ini pun pecah lagi teruskan teruskan dua empat tiga satu enam tujuh satu sembilan kosong 167 pula uh, lenguh right, kita tengok-tengok sikit lah saya rasa tak boleh lah nak tengok sangat lah sebab ada 200 lebih 100 lebih dia macam tak konsisten lah tetapi around kalau tengok di sini around dalam 17, 18, 19 lah 17 ke 19 lah saya cakap boleh cakap macam tu lah average FPS dia Ok, tangan dah lenguh Kita berbalik pula pada major ni Ok So, ini adalah uh, Remington lah MSR Tadi ya Dah tengok FPS dia kan Walaupun FPS dia tak adalah consistent sangat Tetapi saya dah dapati masalah dia Kerana saya time tarik bolt ni kan saya slow sikit that's why dia ada keluar 2 biji kadang-kadang kadang-kadang keluar 3 biji sebab selepas saya test FPS tu saya tembak uh, dengan kosong lah artinya tanpa menggunakan chrono saya tembak keluar je uh, dengan charging yang lebih cepat artinya cepat-cepat lah kita tarik cepat-cepat kan ha, dia normal memang consider tembakan dia jauh dan agak agak accuracy jugalah agak tepat lah juga So inilah dia uh, MSR Remington Kita macam ni lah Kalau anda memang berminat untuk mendapatkan model yang ni uh, Consider quality dia dah bagus lah Dan dia ada warna hitam juga So kalau anda memang berminat untuk dapatkan model yang ni Bolehlah try Tengok description di bawah je Description di bawah uh, Bolehlah jenguk-jenguk di website kami tu Bolehlah dapatkan model yang menarik yang ini. Okey, saya Sean daripada Blaster Mania. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye.